Bu tasodifmi yoki rostdan ham bu yerda nimalardir bo'lyapti? Albatta, o'z fikringizni kommentariyga yozasiz degan umiddaman, chunki sizning fikringizga juda ko'pchilik muhtoj. Nega O'zbekistonda sportchilarni kamaytirishmoqda va nima sababdan sportchilarni yo'q qilishmoqda? Aziz yurtdoshlar, dahshat bomba video boslarga Hozir hammasini tomosha qilasizlar. Faqat yagona iltimosim videomiz kengroq tarqalishligi uchun sizni va meni muhokamamiz bir yerlar yetib borishligi uchun от души bitta like bosishingizni iltimos qilaman. Kimdan kim like bosgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Va albatta chiroyli fikringizni kommentariyada kutib qolamiz. Videoda boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyeva. Siz ayni onda ha Max Vazif kanalidasiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, siz ham mezmon bo'lishingiz, ya'ni obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Obuna tugmasi pastda qizil rangda bo'ladi. Agar u kul rang bo'lsa, siz uje obuna bo'lgan bo'lasiz. O'shaning uchun e'tibor berib qo'yishingizni iltimos qilaman. Xo'p, endi sizlarga savol. Javobni kommentariyaga yozishingiz mumkin. Nimaga O'zbekistonda sportchilar o'lmoqda? Bu yerda nima gap so'z bor? E, nima deb o'ylaysiz? Albatta fikringizni kommentariyga yozishingiz mumkin bo'ladi. Nafaqat men, boshqa insonlar ham aynan sizlarning fikringizni o'qib boradi. Aziz yurtdoshlar, videoda boshini yangilik bilan boshlamoqchiman. Hamyurtimiz Andijonlik e, sportchi, aralash jang ustasi Nursulton Ro'ziboyev kuni kecha mana xudo xolasa e, kamarda e, kamar uchun jang olib borib, unda g'alaba qozondi va kamar bilan O'zbekistonga yetib keldi. Andijon hokimi Nursulton Ro'ziboyevning otasiga Gentra avtomobilini hadya qildi. Qisqacha videorolik bor. Marhamat tomosha qiling. shuncha narsa shartmi tavba nog'ora tog'ora qilmadik-ku shuncha narsa lekin soz qilaman o'shani Gracias. bir xil ekan avvalgi chiqsa o'zi anaqa polshada Hadi.

Estamos hablando. Démoslo, démoslo. endi esa yomon xabarga o'tamiz xabaringlar bo'lsa kerak kuni kecha aynan meni kanalimda e, chiqqan yangiliklardan biri xabarlardan biri e, yana bir sportchini pichoqlab o'ldirishdi eng achinarli tomoni u sportchi ham Qashqadaryoli va marhum murodxon to'rayevni shogirdining hamshahari. Nimaga Qashqadaryolik sportchilarga bunday muomalada bo'lishmoqda? Aziz yurtdoshlar, hammaga sir emas. Shaxsan o'zim ham sport e, maktabida ta'lim olganman va men ham qo'rqmay ayta olamanki, bizni davrimizda, ya'ni o'sha 5-6 yilda u sport e, federatsiyalari bo'lsin, sport e, o'yinlari bo'lsin, u yerda ham korrupsiya bo'lgan. Любой insondan so'rashingiz mumkin, olimpiyskiy chempion bo'lsin, jahon chempioni bo'lsin yoki umuman sportda tark etgan oddiy bir inson bo'lsin, hammasi tasdiqlaydiki, bizni sportda haqiqatdan aytaman, sport farqi yo'q, boks bo'lsin, futbol bo'lsin, boshqa bo'lsin, korrupsiya bo'lgan o'sha katta-katta zodigorlarda borlari rezultat bermasada chempion bo'lishlikka, o'sha aytaylik, jahon chempioni bo'lishlik uchun sayohat qilishligi uchun qatnashishgan. va o'shaning uchun ham bizda natija juda ham nol bo'lgan va bilasizlar o'zi prezidentimiz kelishi arafasida e, hamma narsa o'zgardi xudo xohlasa mana sportchilarimiz o'sha e, olimpiyskiy o'yinlarda jahon chempionatlarida уже E, kimligini, qanaqaligini, qaysi davlatdanligini isbotlab qo'yapti va shunga qaramasdan albatta o'zaro dushmanlar ham, o'zimizni ichimizdagi dushmanlar ham e, ko'paymoqda. E, albatta bunga mana ziddiyat kelib chiqib, bir-birini o'ldirishgacha borayotgani hech kimga sir emas. Xo'p, aziz yurtdoshlar, sizlarga hozir o'sha sportchini nimaga o'ldirgani haqida qisqacha xabar bor, o'shani taqdim etmoqchiman. Marhamat. Dzyudo va kurash bo'yicha jahon chempioni Jamoliddin Rasulovni boshqa bir sportchi pichoqlab o'ldirdi. Bosh prokuratura matbuot kotibining bergan ma'lumotga ko'ra, 13-sentyabr kuni soat 21:30 da fuqaro tanish Kamoliddin Rasulovga qo'ng'iroq qilib, undan xarid qilib olgan vitaminini tavsiyasiga ko'ra iste'mol qilgan natijasida sog'lig'i yomonlashganini, shifokorlar bu kasallikning davosi yo'qligini bildirganini aytib, uni uyi oldiga chaqirgan. Ular ko'rishgach, o'zaro janjallashib qolib qotil yonida olib chiqqan oshxona pichog'i bilan kamoliddin rasulovni turli sohalarga bir necha marotaba urib qasddan o'ldirgan holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi jinoyatchi esa protsessual tartibda ushlangan avvalambor marhum sportchilarimizni joylari jannatdan bo'lsin oxiratlari obod bo'lsin o'zbekiston davlatiga o'z hissalarini qo'shganligi uchun tanitishlik borasida e, alloh rozi bo'lsin bulardan doimo e, bizni yodimizda esimizda turadi bularga e, qancha nima deydi rahmat aytsak bular haqida qancha ko'p gapirsak e, kam chunki sport o'ziga yarasha qiyin bir kasb bo'ladi ho'p aziz yurtdoshlar albatta siz ham o'zinglarni fikringlarni sizlar ham o'zinglarni izohinglarni kommentariyaga qoldirasizlar degan umiddaman asosan o'sha jinoyatlari min sportchi bo'lsin yoki oddiy fuqaro bo'lsin taksist bo'lsin qashqadaryoda ko'plab kuzatilmoqda va o'ylaymanki bu narsani ham oldini olib davlat xodimlari e, o'sha yerdagi aytaylik tekshiruvni ancha kuchaytiradi degan umiddamiz aziz yurtdoshlar sizlar bilan men muhammadjon madih bo'ldi tez orada yana ko'rishguncha xayr deb qolaman o'zingizga ehtiyot qiling va erkin fikrlashdan qo'rqmang Kommentariyalar sizlar uchun doimo ochiq ko'rishguncha xayr